Commons Fest 2015. Ένα φεστιβάλ για τα κοινά αγαθά. Χτίζοντα πάνω σε κοινέ αξίε, παράγοντα κοινού πόρου. Θα μιλήσουν Ρίτζαρ Στόλμαν, Μάσιμο Ντεάντζελη, Πατ Κόνατη, Σταύρο Σταυρίδη, Αλέξανδρο Κουπιολή και 30 ακόμη εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, κινημάτων και πρωτοβουλειών που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση κοινών πόρων. Ένα τριήμερο φεστιβάλ με ομιλίε, εργαστήρια, συζητήσει και πολλή μουσική. Commons Fest 2015 15 έως 17 Μαΐου στο χώρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, στο Θησίο. Είσοδος ελεύθερη.